Не спайк, не э, спайк. Спайбер, ладно, бай. Он мед. Явно. И кюни. Туми, туми, туми. Кто Эван, кто Эван? Эван, Эван. Give me final, great after. Он Эван. 30 секунд. No time to rotate, no time to rotate. They can't blind. Гилять не захвал. Ебать, ты что, волшеб?